Cadê tu? Ha ha ha! kombe pia ndogo. Bwana chekelea tu, chekelea. Antoni, chekelea. Afu wewe huyu hajatakata, mbona kichwani hajapata maji? Mbona kichwani hajapata maji? Wewe tulia. Mbona kichwani hajapata? Wewe ninja. Wewe kaa hapa. Maliza kazi. Eh? Oya, mwage kichwani, mwage kichwani, hajaoga huyo. <laughs> no, <laughs>